Hello wapendwa, karibuni katika channel yangu. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel, karibu sana, na kama wewe ni wa zamani, hai, asante sana kwa kuendelea kuwatch video zangu, na video yangu ya leo nitaenda kuonyesha jinsi ninavyotengeneza haya mandazi ya maji, wanaita makaimati, puff puff, whatever. So without further ado, let's get to the video. Kwanza kabisa nitaanza kupima unga wangu wa ngano gramu nne Alafu nikimaliza hapo nitaweka sukari, nitaweka gram sabini za sukari. Kama unapenda sana sukari, unaweza ukaongeza zaidi ya hapo. Alafu nitachanganya kila kitu. Nitaongeza amira, unaweza ukaweka kijiko kidogo cha amira, alafu nitachanganya kila kitu kimaliza hapo nitaweka iliki. Ni vizuri kuweka iliki ambayo imesagwa kama hupendi kutafuna iliki. kimaliza hapo nitaweka maji ambayo niliyachemsha na iliki. Mi napenda sana yani test ya ladha ya iliki. So nitaweka maji ambayo yamechemshwa na iliki ila unangojea yao ya vuguvugu kidogo. Ukimaliza hapo utachanganya vizuri. Changanya mpaka mchanganyiko wako uwe umechanganyika vizuri. Ukishamaliza hapo utafunika mchanganyiko wako. Mimi naufunika alafu nitauhifadhi kwa muda wa lisali moja ili uweze ukaumuka vizuri. Baada ya lisali moja, mchanganyiko wako utakuwa umeumuka Na kama haujaumuka ujue kuna tatizo kwenye mira Alafu sasa hivi tutaanza kuchoma mafuta yetu. Tuache mafuta yachemke vizuri kabla haujaanza kuchoma mandazi yako, na ninatumia mafuta ili kunisaidia wakati kukata mduara. So nitaanza kukata. Unaweza ukatumia kijiko, unaweza ukatumia zile scoop za ice cream, ila mimi natumia mkono ili ni kwa sababu yani kutumia mkono size unaweza ukai ukaikisia kwenye mkono, kwa hiyo natumia mkono. Unaweza ukakata madogo zaidi ya hayo mnayoona hapo, unaweza ukakata makubwa zaidi, ni choice yako. Alafu sasa hivi unatakiwa uanze kuyageuza, kwa sababu usipoyageuza yanaweza yakaiva upande mmoja au yabadilike rangi upande mmoja, na wewe unataka mandazi yako yaive upande zote mbili. Kwa hiyo hakikisha unageuza kila saa. out again. Ukiona kama umeridhika na rangi, unaweza ukatoa mandazi yako kama umeridhika na rangi. Kama unataka rangi ikolee zaidi, unaweza ukaacha kidogo utaendelea, process ni ile ile, unakata na kuyaweka. Hakikisha usisahau kugeuza mandazi, kila saa lazima ugeuze. Tutaendelea kufanya hivyo hivyo. Again, to give him redskin. guys mtakuwa mmeenjoy hii video na kama umeenjoy hii video usahau kunipa like, usahau pia kuniachia comment yako hapo chini na pia share hii video na marafiki zako na kama hujasubscribe kwenye hii channel please bonyeza hiyo subscribe button hapo chini na pia ili uweze kujulishwa pale ninapopost video zangu bonyeza hicho kikengele na tutaonana kwenye video nyingine bye